Sançana bolsanam Her cahilesen oylap yapır Hançana bolsanam Her cay caydesen oylap yapır Özgelerge bir nefes Növbet bir tınlap yapır Özgelerge bir nefes Növbet bir fırlap fırlap yapalım Aşka su yıkmaz kebir Yıkmaydın ağlarına gelip Aşka su yıkmaz kebir Yıkmaydın ağlarına gelip sözünü kadrime ayet ölçe Adam sen teller yapır Zerre nuksan olmaya Herkes kişiye külmeniz Zerre nuksan olmaya Herkes kişiye külmeniz Evvela aybin tüzep Sonra özün mahtap yapır Allah Yoldan azgın düşmese Derrib barib ayla kulağını Doğru yolunu görsetip Her neyim sen al eylep yapır Doğru yolunu görsetip Her hil sen al eylep yapır İyi eli akli rasa Bolsan hava şahit yapar Ey Ali akli resa Dolsan havalanmayı yapar Hoşnava bülbül kebi Her şahıyına konmayı yapar Hoşnava bülbül kebi Her şahıyına konmayı Yapar Yapar